可以再帮再教个什么随便的东西哈？很困难。啊，很好，对着他发呆发了很久。 <laughs> 我真的没有准备。啊？准备啊来。好，大家说英语。 <laughs> 好，开始准备。呃。 <laughs> 背景刚才帮我了。啊啊啊！